पापा हैं बड़ा नाम करेगी बेटी हमारी ऐसा काम करेगी सच सारे अपने करने चली मैं नौजवान तुझको टेंशन ट्रस्ट तोड़ूंगी ना मैं आपका हाँ मैं लड़ूंगी हाँ इस जहां से बेटे से नाम ज्यादा करूंगी आपका हर कोई मेरे लिए फिर बात

मेरा जहा है मैं उनकी धरती वो मेरा आसमां मेरे वो बेस्टी वो मेरे यार है आखिर बसती उनमें भी मेरी जान का सूरज अब Bye.